Pronto. Pessoal, espirroso, um saco, querido, sovar. Ah, ah, ah, ah, ah,

brise tout entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit de fois où n'était qu'un esclave. L'amour unisse, enchaîne le Oh. C'est c'est l'heure solennelle où l'homme de descendit jusqu'à nous. Où effacer la tâche originelle et de son père apaise leur Le roux. entier le seuil d'espérance en cette nuit qui lui donne sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Mon roi, mon roi, voici. Combien Le renom a brisé tout entrave. La terre libre, le ciel ouvert. Il voit un frère, on n'était qu'un esclave. L'amour nu se couche dans le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il n'a que son peu de vous. soldier that delivers nowhere, nowhere. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à Où effacer la tâche originelle et de son père monde entier tressaille d'espérance en cette nuit. Et le sauveur peuple attend ta nowhere, nowhere voici le Rédempteur. Pour belle, au front, le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre, le ciel est ouvert. Moi, un frère, on n'est qu'un esclave. L'amour est libre, ne le feu, qu'il lui déploie notre reconnaissance, c'est pour nous qu'il n'est qu'il souffre peu, peu de beaucoup chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le rêve.